Моя мама скинула мне курс Вероники Веро. My body is my best friend. И я уже за неделю скинул 25 килограмм. Посмотрите, ну еще есть куда скидывать. Посмотрите на этот, на этот жир. Нужно избавляться. Меня не остановит ничто. я еще скину килограмм 15, не меньше.